Pupunta talaga dyan yung hangin eh. Yeah. Hindi nyo tinitignan kung saan papunta hangin. sa paggamit ng fire extinguisher, kung medyo hindi kayo natataranta, ah. for example, asan ang hangin ngayon? Saan ang gagaling yung hangin? Papunta talaga dyan yung hangin eh. Di dito? Kung sakasakali yung usok, hindi nyo malalangaw. Kasi once na yung ano, hangin, dito nang gagaling, malakas, na dito ay pumwesto, at bugan ninyo ito, lahat ng alikabok, lahat ng usok, malalanghap nyo. Natalanta sila, yung kawali kasi umapoy, magtiga, sumapoy, lumaki. Ang nangyari, tinira ng passing share, kaya nang mali yung paggamit kaya lumaki lalo yung, yung sinasabi ko nga eh, yung paggamit, kaya lalo lumaki yung tulog. Kasi lalo sa mantika, kasi lalo sa mga kawali. Sa kawali siya pag umapoy, hindi naman kailangan kaano pa extinguisher yun eh. Kasi pag umapoy may mantika, takip lang, o kaya kumuha lang kayo ng mga basang-basahan, takpan nyo lang yun eh. Kasi ang sunog kasi, tatlong element yan. Kapag yung isang elemento niya is nawala, walang wala sunog. Diba, natawag na heat, fuel, oxygen. Pag ano, wala yung, ano, yung oxygen, mawawala na yun yung, yung sunog. Tapos patay mo yung, ano, stove. Kasali, meron sabi, ay, maapoy daw yung, ano, yung LPG, maapoy na. Patay nyo na yung bag. Ayun, kung medyo natatakot din kayo, masahan din. Para hindi puro fire extinguisher lang yung alam natin na opsyon pampatay sa lahat ng mga sunod. Eh mamamatay ako apoy. Ganun lang yun. Ang napakahirap isip patayin talaga is si mantika. Gasolina. Eh namamahirap patayin. Halimbawa, electrical. Electrical. May natawan pa dyan. Huwag yung bubusan tubig. Kasi baanado lang siyang magkaroon ng... Itong, itong gamitin natin. Para extinguisher. Kahit nga kami tinatawagan kami, halimbawa, kung kasi umaapoy, hindi namin tinitira ng tubig yan. Ay sabihin mo, nagbabaga umaapoy na yan, hindi namin tinitira yan. Abangan na namin, kung pupunta ng bahay, sana namin siya titirahin. Pero hindi pa pwedeng dala yung tira ng tubig kasi gagapang sa amin yung kuryente. Ang fire extinguisher dapat identify kung saan siya nakalagay. Hindi pa pwedeng palipat-lipat na. Halimbawa, ngayon, nandarito. Bukas, nandarito naman Ibang araw, ano, nandun naman sa ganun. Dapat isang area lang siya. Doon sa madali, siyang makuha at madali siyang makita. Ang King extinguisher, minsan makikita mo ito makinis. Pero yung ilalim, bulok. Minsan, alam niyo bakit nabubulok? Yung iba kasi nakalapag lang, nasa lapag, tapos nababasa ng tubig. Minsan, nabababa lang, hindi nila alam. Siyempre, ito, lumulubog ka kahit sabi mong may pintura kaya. Kung may budget naman at may kakalala naman, o pwede naman ito ipacheck yearly. Pero kung medyo, kasi talagang sa amin, uh, minsan, after 2 years namin, bago siya ipa, ipa o ipa-repeat o alagyan ulit ipa-represyo. Yun naman po yung tinitimbang nila dito, hindi po kasama itong tangke. Meron siyang hangin, meron siyang chemical sa loob yung hangin, yung pressure niya, yun yung magtutulak na sa chemical para lumabas yan. Pag i-junk shop natin, kulang na sa kilo, kagawad. Yun po yun yun. Ano. Kaya minsan, pag nalaman bago, subukan nyo, pag yung ano, yung mga tanod. Ano ito, itutok. Tinutok nito sa drum. Umangat yung ano eh, yung apoy, eh. matik matansikan yung nasa harapan. Una, natatakot nga yung anak eh, babae. Anit lang, natakot siya gamitin. Pero nung time na nagamit niya, gusto niya siya mag-ubos ng isang buo. Parang nasakupan ba? Yung matagal na, yung pa extinguisher, at kung meron pa siyang ba halimbawa, limang taon na siya, sampung taon na siya, alam mo wala na, di ba? Eh, meron pa siyang pressure sa loob. O ngayon, pinukok mo ngayon, tumingin mo ngayon, talagang, ah, ano yun, ito lang check yun. Para sa amin, sa bumbero, kaya nga yung building apparatus namin, iniingatan namin matanggal sa may bandang ilalim. Kasi once na matanggal yon, maaari kami ilipad eh. Kasi ang pressure nun. Kaya delikado yun pag minakita kayo ng mga ganyan. Kaya mga bata, pinupukpok to, mga ganito pa yung yun. Sitahin nyo. Hindi mo siya sasabog mostly dito, dito ng mga ibang mga acetate tank, yung talaga sumasabog. Ito kasi, yung paglipad eh. Pag lumipad yun, yung mga tatamaan, yung mga aksidente. Basta ito, yung ganito kalaking fire extinguisher, ito yung 20 pounds. Yung medyo maliit, yung ganito. Ito, hindi na kung 10 pounds na ito eh. Ah, masyad malaki. O, oh, yun na lang. Bawal lang. Sino muna? Oh. Ah, Sep, ikaw muna. Basta ito ah. na Oh. Ganun lang. Sa ano ilahin? Sa hawak. Maghahawak. Ganun lang ha. Kaya ano yung halaman? Yung ano yung... Yung tipin, di pa tanggal. Yan, galing mo na. Sige. Yan. Dito, dito, dito. Muna para yung... Tama. Ano. Yung ano Tama. Eh. Sige, dito, tandaan lang. Sige. Yay! Ang galing! Palakpakan! Hindi naman na yung buto sa butas dito. Yan. Yan. Okay, para kahit anong gawin mong pisil, wala na, di ba? Yan, yan, yan. Tapos ito, hawakan mo na muna ito. Ito, ito ang sa ilalim. Yan, may pipila sa bako to. Yan, nakakawa ka sundo doon. Magandang tagal mo. Ano ba? Yan, sige. Kailangan, kailangan. Okay, kailangan. Okay. Wala na. Yay! Bumalik yung usok. Wala sa ilalim lang. Oo, oh, ganun lang oh, sa ilalim lang ha. Para pagka ano, madiinan niya man to, hindi siya ano. Ganun, hawak. Habang nagtumatakbo, mga bumbero. Dito, dito ang hawak. Habang oh, habang, habang tumatakbo, ah, yan, yan ang hawak. Tulog, tulog. Ang gan. Yan, Okay, dami. Yes. Ano Papunta talaga dyan yung hangin eh. Pasensya nyo, di ba? Yeah. Hindi niyo tinitignan kung saan papunta hangin.